真ん中でいいですか かあれだうわなんで走んの <laughs> お前はまだ走んの誰だよゆかだよゆかあ、見てたね。最初きん。い。 すごいね途まで来た後もえでも長野にいたからさでも歌舞伎町に行ってたからなんかしたやろ <laughs> そういうとこいたやろホストホストだろやろホストゆかワンちゃ会いました一番嫌な組み合わせですねなんで先にご飯食べますかうん <laughs> 見て <laughs>

強い人だけど思ったより強いよめっちゃもうもうやれ裏深いね確かにでもクランプ行く前には何もしないやろどう二人当たったから本当に超嬉しい、うん、っその日さ友達1時間ぐらいしたのよでも敵が好きやっぱりだからグラムとかれてると思うしなんかあの回線受けちゃうやよ一緒にね 骨盤矯正急にアピールして真ん中に行く真ん中に行く真ん中でいいですか真ん中でいいですかせーのはいチーズオッケーオッケー 아니안녕해울어울어ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。朝くです。脇攻められるとこやったよ。 用で借りれます。めっちゃ綺麗。これは。좋아좋아좋아좋아좋아예뻐예뻐아좋아자포즈한번취해보고그렇지좋아좋아 와. 아. 좋아, 좋아, 좋아. 사랑이 아, 이렇게, 이렇게. <laughs> 뭐해? 셀카? 아. 셀카? 아이고, 아이고, 밟았, 밟았네. 엄마한테 큰일 났잖아 <laughs> okay. <laughs> じゃあせーのオッケー半分半分半分私たちが合わせるスタイルでそうそうこっちねあそっちあそっかそっかそっかオッケーそっかそっか OK! <laughs> 적개빵! 아! 로맨틱하지! 내꺼내꺼 아이스시 아 근데 이거 나 시도 왜確かに 人と遊んでます台風逃げてねよく晴れ女だから、すんちゃんの雨男に勝ちました <laughs> おもろいね全然おもろくない顔がちょっと PD 人は楽しんで私はまあね一人で楽しんできたよねです 帰りたい帰りたい早くもう東京嫌だもんこういう二人可愛いいというかなんかなんかどうですか雨風バーバーだったらどうしようって本当思ってたけど、すごい楽しかったありがとうございましたはいじゃあゆか二人と続けて行きますかはいはいパン いいねは気をつけてよちょっと危なかったぞお前 <laughs> お前目の前でお前奥さんの目の前でお前本当一歩だったよこれぐらいだったよなだったよこれぐらいだったよな何やってんのあなた大丈夫どうどうどうえ、え、いいんですよいいんですいいんですいいんですいいんですいいんですか何何 <laughs> 可愛いのかな。何してんの。 Well, that's